Periegeseos gotanae pas prima, in qua origo urbis et curia describuntur. Salvete omnes, mihi nomen Daniel est et placet vobis meam urbem paternam ostendere. Gotae natus et perducta huius urbis sum. Nunc per antiquam et inclutam urbem gotanam perambulabimus. Sed illa ambulatio sub iugo coronae dispar accupibimus erit non personalita conveniemus, sed per illud acroama vel illam pelliculam vobis de urbo gotana, de eos historia, de monumentis, de locus amoinis, de inculis narrabo. Quando opidum gotanum fundatum sit non novimus, sed in diplomate Regis Caroli Magni, quod anno Domini septingentesimo septuagesimo quinto actum et datum est, Villa Gotha primum dicta et fratribus monasterii Hersfeldensis dono data est. Saeculo duodecimo Villa Gotha lege Isenacensi opidum facta est. Ex illo tempore opidum Gothanum serius urbs Gothana appellata est. in Urbe Forum Maximum, quod Germanica Hauptmarkt digitur situm est. Medio in foro, curia antiqua, vel curia rubra, similis curiae rubrae berulinensi est. Illud edificium per duos annos constructum, et anno domini millesimo quingentesimo septuagesimo septimo confectum est. In initio emporium non curia erat post ea duci novo qui Ernestus Pius digitur domicilii. Post quam curia vetus incendio destructa, Anno Domini millesimus sescentesimus sexagesimo quinto Emporium in curiam versum est. In saeculo undivicesimo curia renovata a colore rubro picta est. Usque ad millesimum octogentesimum septuagesimum quintum summa in inturi vigilvixit, et urbem Gotanam Apericulo incendiorum protegebat. Valete.